vamos a ensayar para que de la ponte se suba a cantar conmigo. Tocando toda la noche ustedes en una banda de rock and roll. Ustedes tocando toda la noche en una banda de rock and roll. ¡Eso! Otra. Tocando toda la noche en una banda de rock and roll. Has llegado de la costa este miedo ha sobrevolado el mar viajando kilómetros de carretera ya has bebido alcohol alcohol hermoso has fumado abordaste el tren de cristal. Ustedes, tocando toda la noche en una banda de rock Tocando toda la noche en una banda de rock and Tocando toda la noche. ajuda a andar pelo caminho. de la frontera para verla a ella y cruzar la línea de madrugada. Ella lo sabe muy bien, llegaste cansada cansado también. Ustedes, tocando, Tocando la noche en una banda de rock Bebí en el techo del tren cruzaste la línea bebiste en la mejor cantina has fumado tabaco delicado ya has jugado fútbol en la playa gol aburriste el tren de cristal. ¿Cómo va? Tocando toda la noche en una banda de rock and roll. Tocando toda la noche en una banda de rock and roll. Tocando ¡Viva el rock and